Hey Jogja, how are you? Halo, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa ya? 18, tanggal 18 Sudah 18 Juni 2021 Perjalanan ke Jogja mau mengambil sesuatu sudah bawa koper sudah siap rumah dikunci kita otw ke stasiun nah itu dia mobilnya datang oke siap-siap ambil barang-barangnya ayo udah sampai stasiun baru beli tiket kita ambil go tuh baru beli baru beli tiket terus dari beli tiket kita mau genos di sini kita genos supaya sehat semua nih hasil genosnya negatif negatif semua negatif negatif sehat sehat pak sehat kita langsung naik kereta menuju Jogja hey. yeah sudah di kereta sudah di kereta dari Kediri jam berapa jam 5 jam 5 sampai Jogja jam 8 dari kereta Gajayana kereta Gajayana itu termasuk sportif tapi apa yang kita dapat dari kereta Gajayana kereta sportif ini pertama yang pertama adalah kursinya kursinya dua seat dua seat masing-masing dua seat yang bisa di recycling bisa tidur bisa tegak bisa tidur bisa tegak sangat-sangat nyaman jadi tebal juga seperti ini tebal nyaman sekali kemudian di sini ada TV ada TV TV nya ada dua di tengah sama di depan belakangnya juga ada oh TV nya besar lagi kemudian yang paling enak adalah ini tuh kakinya kakinya kakinya eh, uh oh, luas sekali luas kemudian ada ini nih eh buat santai buat santai waduh bisa selonjoran panjang panjang tinggi saya 175 panjang set nih segini nih set Nih, tuh nyaman tak ya segitu tuh nyaman banget kemudian ada colokan listrik harga normalnya itu 200 berapa 60 berapa 265 Gajayana dari Kediri dari Kediri ke Jogja itu Gajayana itu 265 tetapi kalau Gosyo 2 jam sebelumnya harganya jadi 150 150 kamu dapat kereta sekutif itu worth it banget ada ruangan ada ruang rahasia ada ruang rahasia di kursi ini di kursi Gejaya kereta Gejayana apa itu kursi kursi di kursi kemudian di bagian samping di bagian headrestnya tuh headrestnya ini, ini, ini apa ini apa tau tuh ya. saya membuat makan, membuat laptop bisa buat bisa buat laptop bisa buat laptop buat kerja selama di perjalanan tahap ya emang juara juara nyaman banget ini keretanya benar-benar nyaman aduh enak banget buat tidur dingin habis itu bersih habis itu uh, kursinya juga nyaman kakinya luas mantap lah kan? ada yang baru tidur mantap puas lah mantap tetap pakai masker dalam kereta ya tetap harus tetap pakai masker mantap lah enak banget bisa buat kerja bisa buat tidur buat perjalanan jauh ini pilihan paling tepat harganya terjangkau kemudian fasilitasnya menunjang untuk orang-orang yang butuh kenyamanannya ah, tidur dulu deh saatnya turun sudah sampai kami atas nama PT Kereta Indonesia berseru mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah jasa layanan kereta api dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Hey Jogja, how are you? Hey. Hai, dijemput apa?